omwami bwe yafa yandeka munzibyasembayo obuto ebiseere byeyalina emyaka omwaka kumi gumu como mm, no, no, no. una vela yo carenaba cada cinco años a la sobre la cubierta de la llave. naye lwakuba nkale batundawo kati nenkolaki nembeera awo nafunawo enyumba enyumba nga kale esingako kwaka akabandako abaana bataano nga nina abaana basatu oh. nembeerawo nga bali ababiri babatutte bali basenga ne bataata abatu awo paka lwe bajja nono omuto ne bagamba nedda kikulu eri naye kubanga embeera kati wali ogulawo ddi mukatoogo kati wawazimbawo kati musulayo mutya nakolaki nagula amabaati mm. amakadde mm. nebanebiti nebakubawo nebiti kati nebakolaki nebakuba kale nebakubawo ekima kisinga ekyo kinene ngaakabanda kirimu ebyo nga kale nga bisatu nene ne wansi neba engeri kale like enkuba bwetonnya nga nyingi mm, nnyo nnyo mm, nnyo nnyo mm. amazzi gakola ki gasembera gavaayo eri gye galina okubeera ne gasembera kati ne bakuba ebibaawo nga biri ap kale nga bolaba ne batindira nga bolaba kati emmeezi eyo emmeezi nga bweri kati ne bakuba waggulu akatandaalo ne bakuba ekitandaalo nakinene ekirina emitindo kati muva mutya wano babagoba nga babanja ben wano okuvaawo nafuna sente ezo kati sente ezo nga tezimala kubeera nga ntolako gaali mm. obukadde obukadde bubiri mm. escalera y quedar porque me levanta el centro muy blanca entonces está muy una muerte una colona por dentro la huerte me dice una niña me llama que te toque si te mate me dice ahora me acuerdo me dice me da mucho toma no se fue a colen y no se fue a mí Wow, wow.

oba kuzimba ebyo kati looni eyo nali sisobola gizimbako olw'ensonga kubanga nina okugikozesaaku nina okuwererako abaana nina nebibata biraziya kati ngaenaku zinabaigayo mbadde mubaki bwentyo kati nzimbeera nkolaki nzifuna sente ze bazimpa nembeera nga nzizaayo buli wiiki okumala emyezi mukaaga yagadde okwekyalirako owosula ndabeoko n'abalabi bange balabeoko ala ekiiza okwekwatakwatakula ale njagadde ofunayo akadde otwalayoko ndabeoko ewazi kitagisa mu mukana gwasi wati gwasi wabawa kale eh, So, kitufu otuuka ekiseera tamanda osigazaa mu kitundu kimu katula mandoli katunda otya hafu kyekisawo eh, mm. mm. mpolampola nga bweweyiya omukulu asoma ali mu klasi ki ndabe wano shafiiki ali mu klasi ali mu klasi ki Mm. naye okusoma nga lingi mm. ate ono omuto oli eh, omulala ali mu pisiri mm. ali ekasangati kati ono gebatwala mukyalo ali mupiran kiki osinga okwetaaga kati nyumba bisinensi kikiwali agadde okuyambako byonna mbyagala kubanga mm. kati bizinensi weetali oba tosobola era oba omala kukola nolyoka nonkolaki nofuna sente zisobola okusobozesa okugenda mu maaso mm.